басылымның 25 мамырдағы санында президент Қасым Жомарт Тоқаев бірқатар өңір басшысын қабылдап, еліміздегі эпидемиялық ахуалда тұрақтандыру жөнінде талқылады. Бұл оқу жылы бұрынғыдан өзгерек. Өйткені жер жаһанды жайлаған пандемияның салдарынан еліміздегі білім алушылар аралас форматта оқыды. Соңғы қоңырауда өңірлер мен мектептердегі эпидемиялық жағдайға, сондай-ақ денсаулық сақтау министрлігінің тікелей шешіміне байланысты онлайн және оффлайн режимде соғылды бұл туралы газет тілшісі айдана шотбайқызының соңғы қоңырау пандемиядан қандай сабақ алдық мақаласынан зерделей аласыздар биыл қостанай облысында алпыс алты ауыл әкімінің өкілеттік мерзімі аяқталады бұған дейін аудандық мәслихат депутаттарының таңдауы бойынша сайланып келген әкімдер енді жергілікті халықтың дауыс беру арқылы ғана сайланатын болады елімізде кең көлемде жүзеге асырылғалы жатқан саяси реформадан ауылдықтар не күтеді сайлау жүйесі туралы әкімдердің өздері не дейді көптің көкейінде жүрген сұрақты өңірдегі тілшіміз нұрқанат құлабай тарқатып берді жеңбек жырау туралы сөз қозғағанда оны қазақ төл әдебиетінің ең бастауында тұрған тұлғаларының бірі деп айтуға әбден болады ел бірлігін жырлаған жиенбет жырау жөнінде кеңінен біліңіз келсе газеттің зерде бетінен оқи аласыздар мен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстан газетінің 25 мамырдағы санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер